Э, zo'r savol oila qurishdan maqsad nima biz e, man bu savolga ko'p ko'p qidirganman ma'lumot qidirganman hozirgi kungacha manda oila ayol erkak munosabatlari bo'yicha bironta kursim yo'q 10 yildan beri shu savolga javob qidiraman kurs ocholmayman materiallarim bor kitoblar konspekt qilganman ko'p narsa o'rganganman lekin oila haqida um, o'zaro munosabatlar haqida ayol erkak munosabatlari haqida kurs ochishga hali jur'atim yetmaydi chunki и o'sha nima uchun buni esladim um, chunki o'sha kursni boshida shunday savol turadi oila qurishdan maqsad nima oldingi zamonda ayol kishiga himoyachi boquvchi kerak edi oldingi zamonda chunki tashqi dunyoda xavf ko'p edi ayol e, bola bilan ovora bo'lib o'ziga yemak yemish ovqat topolmas edi e, e, yonida kuchli fizicheski kuchli inson uni ham himoya qilish kerak edi ham boqish kerak edi то есть ayol va erkakni aniq vazifalari bor edi erkak himoyachi boquvchi ayol oilada <clears throat> ro'zg'or ro'zg'or uchun edi то есть erkak kishiga ayol ovqatini kirini boshqasini jinsiy xohishlarni qondirish kerak edi mana shunaqa qilib ikkalasi nasl qoldirib bo'ylamangli bolalarni oyoqqa qo'yib e, bu narsa davom etardi lekin nima uchun kurs yozolmadim hozirgi zamonda ayolga himoyachi va boquvchi kerak emas zamonaviy ayol kishi erkakdan ko'p pul topishi mumkin topadi ham o'zini o'zi himoya ham qila oladi chunki hozirgi zamonda sherlar ilonlar bir narsalar yo'q, to'fonlar, uy qurishim kerak emas. Uylar tayyor. Pulim bo'lsa uy o'raman. Signalizatsiya bor, hamma narsa bor, nima muammo? O'tin chopmaydi. O'tin chopish kerak emas. Yer og'darish kerak emas. Nima muammo? Mana ayollar savol beringlar, erkak nima uchun kerak? Chunki hozir hammada har xil javob chiqadi. siz o'ylab ko'ringlarda mana hozirgi zamonda erkak ayol ayolga erkak nima kerak endi qarang erkak e, kir yuvish kerakmi kir moshina bor domrabotnitsa bor ovqat dostavka bor ko'cha to'la kafe erkakga ayol nima kerak yolg'iz o'sish uchun kerak yolg'iz bo'lmasligi uchun e o'rtog'i tiqilyapti uni ko'chada e har xili bor xohlang bunaqasi xohlang bunaqasi asabga tegmaydigan egovlamaydigan har xil variantda xohlang bunday xohlang bunday mana bu mana bu egovni ertalabdan kechgacha ming'ir ming'ir erkakka nima kerak bolani katta qilish uchunmi ha ta'minlasam bo'ldimi частный shkolalar bor водительlar bor repetitorlar bor pochimuchkalar bor palonchini o'g'li palonchi palonchini qizi palonchini o'zingizni bergan mahr barobarida guvohlarni guvohligida o'zingizni nikohingizga qabul qildingizmi desa qabul qilarman qabul qilmoqchiman demaydi qabul qildim deb o'tgan zamon siz aytadi ho'p savol kelin bola nimani topshiryaptiyu kuyov bola nimani qabul qilyapti qani ayting nimani topshiryapti nimani qabul qilyapti yaxshilab eshitinglar kelin bola oppoq badan nozik ishva qarash va chiroyli tabassum chiroyli erkalanishlarni topshirayotgani yo'q kelin bola kelin bola topshiradi man sizga ikki dunyo taqdirimni sizga topshirdim deydi dunyoda saodat topsam dunyoda bir muslima bo'lib yashasam muslima sifatida ibodatlarimni vaqtida qilsam namozlarimni o'z vaqtida o'qisam ramazon ro'zasini tutsam sizni xizmatingizni qilib sizni rozi qilsam man saodat topaman siz esa mana shu saodatimga sababchi sifatida oxiratda manga berilgan ajrlardan siz bahramand bo'lasiz mani saodatimga chunki siz sababchisiz manga vaqtida ey xotin boshingga ro'molingni o'ra nomahramlardan qoch ko'chaga chiqaverma namozingni o'qidingmi ro'zangni tutdingmi deb mani shariatga da'vat qilib mani musulmonchilik sifatida zimmamda vojib bo'lgan ibodatlarni siz eslatib turar edingiz mani ko'chaga chiqarib pul topibki non topibki demadingiz mani qo'l haligi og'ir mehnatlarga qora ishlarga majbur qilmadingiz mani borimni olib berib birovdan kam qilmagan holatda manga ta'minotchi bo'ldiz haqiqiy erlik vazifasini ado etdiz man sizdan roziman desa o'sha erkak o'sha oila uchun har bir qilgan tiyini so'mi uchun yetti yuz barobar alloh taolo tomonidan ajrga ega bo'ladi bitta ko'ylak olib bersa yetti yuzta ko'ylak olib berganlik bitta ro'mol olib bersa yetti yuzta ro'mol bir kilo go'sht olib kelsa yetti yuz kilo go'sht olib kelganligini savobini alloh taolo o'sha oila mas'uliyatini bo'yniga olgan nafaqai ahli ayol vojib bo'lgan erkakka shunaqa ajrlar beradi kuyov nimani qabul qilyapti kuyov nimani qabul qilyapti oppoq badan nozik ishva qarashvani qabul qilayotgani yo'q u ayolni ikki dunyo mas'uliyatini javobgarligini bo'yniga olyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hajjatul vadoda ayollar haqqiga ehtiyot bo'linglar ayollar haqida xudodan qo'rqinglar deganlar ular sizga alloh taoloning kalomi bilan halol bo'lgan ollohning omonatidir debdilar omonatni nimaligini bilsanglar kerak birov sizga besh million so'm berib qo'ydi birodar san do'stlarim ichida eng ishonchli birovni haqqidan qo'rqadigan onlar yigitsan mana shu besh million sanda turib tursin dedi yillar o'tdi besh yildan keyin do'stim boyagi omonatim sanda turuvdi shu manga kerak bo'lib qoldi desa mana do'stim qandoq bergan bo'lsang mana shundoq turibdi mana omonating o'zingga buyursin mana sanoval deb bergan yigit omonatdor omonat hisob bu qo'ldagi besh million pul omonat hisoblanadi ana shu pulni saqlagan insonga omonatdor sifatida o'sha do'stini moliga xiyonat qilmaganligi uchun juda katta ajr savoblar bor oxiratda foydalar bor lekin uni yo'q qilib yuborsachi pulni omonatni ishlatib yuborsada pul so'ragan paytda voy do'stim ishlatib yuboruvdim shuni sabr qil biron yil kut man qilib beraman u muttaham hisoblanadi u haromxo'r hisoblanadi u omonatdor hisoblanmaydi erkak ham oilada yo bunisi bo'lishligi mumkin yoki unisi bo'lishligi mumkin yo omonatdor bo'ladi yoki haromxo'r bo'ladi o'ylamaylik bu olayotgan nikohimizdagi ayollar bizlarga nima desak qiladigan gah desa qo'limizga qo'nadigan bir maxluq emas bir haligi ovchi qush emas bu gah deganda qo'nadigan bular omonat bizlarga hayoti dunyoda iymonan hamroh bo'ladigan omonatlardir shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va shundoq ayollarni nikohlaringizga olinglarki nikohingizga olgan ayoliz dadajonisi sizni mahallada oshna og'aynini o'rtasida qarindosh urug'lar o'rtasida eng taqvodor inson bo'lishligingiz uchun man nima qilib beray nima xizmat qilay oilamizni eng islomiy fayz bilan to'la toshbi hamma orzu qiladigan hamma havas qiladigan oila bo'lishi uchun man nima qilib beray farzandlarimizni odoblik ilmlik taqvodor bo'lishligi uchun kalomullohni yod oladigan qori bo'lishligi uchun man nima qilib beray dadasi manga xizmat buyuring deydi xotinlarni nikohingizga olinglar deganlar bu xotinlar qanaqa xotin to'rt jihati uchun uylaniladi ana shulardan bittasi nasl nasabi uchun nasl nasabi uchun boyligi uchun chiroyi uchun husni uchun to'rtinchisi dini uchun dindorini tanlagin barakot topasan degan